Agian ez ezakonean Amorrua lehuzten kaletan Iragan urbil edo pasan bezarrak Gure DNA-ren mapetan Langile hono do nodola inoneta Gure adiez hori sta Gure adiretzora